Всем привет, меня зовут Ксюша. Помните эксперимент с яйцами? Если не помните, посмотрите ссылку в описании. Сегодня мы будем делать подобные, только с косточкой. Для этого нам понадобится банка с крышкой, кости и уксус 9%. Берем банку, ложим туда кости и осторожно заливаем уксус. уксус чтобы уксус покрыл кости. Закрываем крышкой. И давайте посмотрим, что с ним будет через неделю. Скажи что-нибудь, а? Наконец прошла неделя. Не пора ли посмотреть, что вышло? Если не пить, то если не пить молоко и не есть творог, кости наши станут такие. Пойду попью молоко. Косточки содержатся кальций, который делает их крепкими, а уксус забирает из косточек кальций, поэтому они стали такими мягкими. Подписывайтесь на канал. Like,